Kaixo! Zazpi <laughs> bidaiaren irugarren etapari buruz hitz egingo dugu gaur. Goiz egin dugu itzordua, lizarrosten. Nik eneukan presa berezirik, baina lehen kilometroetan bide lagun izan dudan oierrek bai. Unibertsitatean egindako laguna da oier getariarra. Lizarrustitik gertu xamar egiten du lana eta horregati proposatu nion gaur etortzea aspaldian egon gabeak ginenez berriketan gustora joan gara. Elkarrekin igo gara, puikerri tontorrera, eta bertako bista zoragarri asko osatzen hasi dugu eguna. Aizkorri aldea, sakana lainoz estalia, beriain eta urbasa ingurua, luxu txiki bat eguna horrela hastea. Ah, bai, Bien, bien, oier. <laughs> Lanera joan beharra zeukan oierrek. Elkarri agurren zan eta hortik aurrerakoa peioren konpainiarekin batera egin dut, aralarren barrena. Ibone goizean, whatsappetik esan didan moduan, una beste luxu bat. Gaur jendea, lanean, eta nimendian. mendian. To, arrazoi osoa zeukan. Eta ez dut inorra morrarazteko asmoz esaten, eh? Modu honetan ikustea nahi nuen eguna, eta berez bidaia bera, luxua. Eguraldia lagun, toki ederra eta motibatzen nauen abentura bat. Toki ederra diot, izan ere, zer gehiago esan daiteke aralarri buruz. Peio bizikletan joan, kamera eta trasteak motxilan zituela. Ni oinez. Polita izan da, igaratzatik berriz pasatzea. Emeretzi bat urte dira bertan azkenengo zegoen nintzela, universitateko lagunekin. Xabire naita parte den aralarko adiskideen aterpetxean egon ginen. Kaletarroi atentzioa ditzen zizkiguten oparitxoak, zua egin, isiltasuna, izarrak horren garbi ikustea gabaz, artean orain baino ia hogei kilo gehiago neuzkan eta akordatzen naiz einautekin gamboa tontorrera egotzen zeinen gaizki pasa nuen. Orduan erabaki nuen etzela posible. Egoera fisikoa hobetu beharra neukan, Eta ikusi non nagoen, honezkero, ia eun kilometro hanketan dara matza hiru egun hauetan. Gaurko eguna zen orain arteko etaparik motx eta errasena, kilometroz eta desnibelez. Margina eskaintzen zidan. Lehen bi egunetan kaka egiten banuen, hirugarren etapa honek ematen zidan aukera luzexeagoa egin eta planeatutakora itzultzeko arrokeriarik gabe nioen hau, eh? nire burua lehen bi egunetako exigentziatik lasaitzeko asmoz, iesbide malgu bat. Baina ara, errazena zirudiena hasi da bilakatzen orain arteko hiru egunetatik eskasena. Oierri puterri magalean agur esatean, eskubiko izterreko kuadrizepsean, enbarazu txiki bat somatzen hasi naiz. Igaratzen pixka bat despistatu naiz, iraganari begira. Baina hortik aurrera, enbarazua min gradura igo da, eta errenka nindoan. Ez gan horaz pausua eman. Lauan, beno, gaizki ez, baina aldapa pixka bat tentetzen zenean, gora edo bera, errenka nindoan. Horra zinez, aurreko bi egunen amaieretan pentsatzen, eta jabetu naiz ez nuela bat ere luzatu. Kagoen, nola da posible berrogeita amagoz eta hogeita amagoz kilometro egin ostean piparrik ez luzatzea. Gainera, horretarako izaten naizen zorrotzarekin, beti egiten dut barren. Eta hori ez? Hori amorrua. Nire buruarekin apur bat azarratu naiz. Errenkan indoan, egun amaitzeko hogei bat kilometro falta ziren, eta bidaia bera zalantzan ikusten nuen. Gainera, alako paraje ederrean egon eta ezin gozatu. Hiru egun hauetan lehenengo bider ikusi ditut Pirineoak eta zeinen urrun neuzkan. Plano fisikoan baino, psikologikoan gehiago. Dena gaizki irteten denean, gure buruak klak egin dezake. Dena da beltza. Eta alakoetan, ez du ezertarako balio optimista buru gogorra izateak. Etxipenak hartu nau eta etzegoen animoa piztuko zidan ezer. Ez da parajea ere aralarko belardiak atzean utzi eta baso ederrean barneratu naiz. Bidean aurrera egitean nekesa egiten zitzaidan. Ezinak eta etxipenak deskribatzen dute nire eguna eta aldartea. Horrela enindoan oso urrunera. Fijatu zarete, umorea mingosten zaigunean edonon azaltzen zaizkigula minak? Azken egunetan izan ez ditudan traba denak somatzen dituen, baita behatzpuntan ere bidaiaren aurretik, eskerreko hankak ematen zidan tabarra, fastitiza, izter eta gerriak, eta ordura arte tinko, txintxo txintxo portatu zen eskuineko hanka hasi zen arreta deitzen. Ze adar jotze da hau? Une horretan, ni neu izan naiz, nire buruaren kontrariorik txarrena. Basoaren irteeran egin dugu topo berriz Iñaki, Peio eta Irurok antena bat alboan utzi eta elkarrekin heldu gara baraibarrera. Bidean hartalde batekin gurutzatzean pare bat errenka hasi joazten. Nire pare. Baraibarren atxeden pixka bat hartu dut autokarabanan eta errepidez jaitsi naiz lekun berriraino. Barkatuko didazu, tokia eta nire bizipenekin loturiko txiste eskais bat egitea. Baina berri txarrak bestedik ez dauzkat irugarren etapa honetan. Lekun berrin, plazatik pasa eta eskailera batzuk igo behar izan ditut plazaolako trenbide zaharra hartzeko. Txo, ezin? Eskaileraren azken mailan eseri behar izan dut. Jo, hori da ezina motel. Bidaia gaur bertan amaitzen denaren irudipenarekin egon Eibarren bultan ikusten nintzen. Beroan ez dut erabakirik hartu nahi izan, baina ez dauka itxura honik honek. Plazaolako tunel bat pasadut, eta nabarmena, gehiagi akaso, izan da paralelismoa. Tunelaren iluntasuna, amai eran argia, baina benetan diot, nik dena gaur belbeltza ikusten dudala. Ez dago argitasunik, esperantzarik amaieran. Bein eta berriz errepikatu dudan bideaz gozatzea mantra horretan ez diot kabidearik ikusten oinazeari. Minez aurrera egiten tematzeari zertarako egoskortu jarraitzen. Hirugarren etaparen fitxa teknikoa hemen. Ustez, hogeita zei kilometro ziren eta erlojua kilometro bat gehiago soilik markatu dit. Teorian, mila eta irurogeita bost metro positiboko desnibela. Eta erlojuak antzerago zerbait gorde du. Larrango etxarrin amaitu dut gaurko eguna. Bidaiaren eren bat soilik eginda, errenka amaitu eta, etxipenez ikusten dut aurrerantzekoa. Atzoko euforiatik dena beltza ikustera pasa naiz. Ezina. Aio. Akaso hurrengo kapituluan, eibarren egongo naiz.